by Stardew. тебе I am on the move, don't fuck up my groove Cause I take some pussy Let him be him, bro Ударился об стенку Типа паренек крутой Отправился в больничку Со сломанной рукой Челлендж в туалете Левой падает драться Вот бы на рассвете В прошлом оказаться Чтобы на девятке Как на проститут Rolling like a monster When I feel myself a star